И вот пред вами я пою, впустую время трачу. А вы рады, дурачье, я сейчас заплачу. Вот это глотка у парня! Одет я словно клоун, прячусь и бою От всех врагов своих сейчас Руками придушу! и итальянский, и меня вам не понять. Греческих я слов не знаю. Да твою, ёб Венецианский дождь, злодей и дурачина. Скотина, бля, скотина! Жизнь музыканта непроста, порой такая мука. Я в рот хочу ебать тебя, ебаная сука. Я возглавил бы и сына, и отца, и мать. И чё мне твоя мать-то, ёпта?